Е, доброго дня, друзі. Ось це для Збройних сил України. Е, качественна форма. Робимо відправку. Все хорошо. Сколько? Ну давайте, идите сюда, подсчитайте каждый этот. Э, е, э, растолкуйте. Подойдите сюда. пожалуйста. Я вам відео, я не блогер.

他又给我发了很多的图片，这里面图片显示了俄军在基辅那个地方枪杀平民和儿童，还有强奸妇女的照片。哇，太太可恶了，就是真恶心啊！这就是某些人宣传的正义的侵略者吗？这就是某些人宣传的为了为了打击纳粹的组织？打击纳粹？你他妈怎么做的和纳粹一样？ 做的话，纳粹一样啊！都二十一世纪了，还要屠杀平民、强奸妇女，真让人恶心。这个还还被还伪装成一个正义的使者。我们乌克兰人自己抵抗外国的侵略，结果就成了纳粹了啊！别人入侵我们，屠杀呃屠杀孩子、年轻人，强奸妇女，就成了正义的入侵者，这有没有道理啊？确实确实，我作为一个志愿者来说，从这个地方。 帮朋帮助普通难民啊，结果就成了反人类了，而且还极左了，还反党， <laughs> 极左了还反共产党，你们真是傻逼，是不是没有读过书啊？然后，反正我会一直在这个地方的，直到乌克兰重建，我还会在这个地方，我会和我的老师、同学、朋友们一起在这个地方，一起抵抗俄罗斯入侵者。 一一起抵抗那群真正的纳粹，所以说，你们，哈，你们老是说要威胁我回乌克兰弄死我，那行，那来吧，你来这个地方也仅仅是纳粹分子的一部分而已，到时候正好可以被我们，呃，人民军啊给干掉，乌克兰国防军干掉，你有这个胆子吗？还有。 我现在，呃，不是一直是在找那些防弹衣嘛？因为我哈尔科夫的朋友，具体是消防局的那一群朋友们，他们现在因为消防局现在任务非非常重嘛，他们每天都睡在消防局那地下大室，呃，大地下室里面。然后他就跟我说有没有那种个人携带那种照明设备、充电设备，还有防弹衣。所以说我之所以要防弹衣，就是想要给他们的军队的话，其实还。 不怎么需要，因为，至少是二线的军队不怎么需要，主要是哈尔科夫最前线的那群警察、消防员，还有那些士兵需要。当然，我不要武器哈，千万不要给我有武器，我不贩卖死亡。嗯，昨天的话，我联系了很多的人吧，有乌克兰人，有华商，当然，呃，波兰的华商莫名其妙和乌克兰华商也一样，直接就说我是纳粹，不和纳粹合作。 不和反人类分子合作，我他妈的，我像俄罗斯军队一样强奸妇女了吗？我像俄罗斯军队一样在基辅枪杀平民了吗？我有支持这群呃该死侵略者所谓的正义入侵了吗？我在这个地方帮助普通老百姓就成了纳粹，啊，你们在那个地方是吧？啊，我就不说你们恶劣行径了，结果你们就成了正义的使者，恶不恶心？还极左，还他妈反党，有没有脑子？ 嗯，后来的话，我是找了一些乌克兰人，他们说可以帮我从波兰运到那个什么，呃，乌克兰，就把那些防弹衣嘛。所以说，大家如果能筹到防弹衣的话，尽可能帮我筹一点点吧。然后我会继续问的。现在我缺一个波兰的收货地址，嗯，我再问问他们有没有波兰的收货地址，然后就把那些防弹衣运过来。嗯，其实。 其实这几天帮这群朋友们找防弹衣的时候，也遇到一些让我非常，嗯，怎么说呢，很遗憾的事吧。就我一开始联系了两个我认为最可靠的乌克兰商人，结果他们拒绝了。哎，我不想。呃，结果我找了半天，找了两个普通乌克兰学生，反而能帮我。不熟的乌克兰学生，刚认识的，就是怎么说呢，有的时候啊。 有的时候我好像比很多乌克兰人还要喜欢乌克兰，更爱着乌克兰。嗯，虽然这个国家贪污腐败吧，但是我们的乌克兰人的心是用金子做的。还有那那群入侵者在基辅枪杀平民、强奸妇女照片有很多。本来我想放在我的一个视频里面，让大家看一下这群侵略者的暴行，但有人提醒我了啊，千万不要，人家这么多人盯着我，只要一放上去就会把我给呃删视频。 我不会让你们如愿的，那群你们这群坏人，哦，我我这个坏人是说那群故意弄我、故意那个讽刺我的哈，不是说，呃，我可爱的观众朋友们，行，谢谢大家，再见再见。 <coughs> 乌克兰必胜，死了乌克兰一尼，我会一直在这个地方坚持人道主义救援，然后直到持续，直到乌克兰重建工作结束为止，我都一直会在乌克兰的。 所以说，啊，嗯，大家感谢大家一直收看和支持我，谢谢。